assalomu alaykum ikkinchi unitga xush kelibsiz bugungi is R, ya'ni to be fe'lini so'roq shaklini o'rganamiz to be fe'lini so'roq shaklini yasash uchun oddiy qilib aytganda msrni egidan oldinga chiqarib qo'yamiz ya'ni xuddi mana shu jadvaldagi kabi R msrni oddiy shaklda ya'ni pozitiv shaklida hmm, o'zbek hmm, tilida o'zbek tili grammatika qoidasi aytganda darak gapda i am he is she is it is bo'ladi uh, we are you are they are endi so'roq shaklida xuddi shu teskarisiga o'girib qo'yamiz am i is he is she is it are we are you are they mana shu holatda bo'ladi keling bir necha misollarga qarab ko'ramiz ya'ni yaxshilab tushunishimiz uchun keyin birgalikda yaxshilab chuqurroq o'rganishga harakat qilamiz what's your name what's your name isming nima deyapti sening isming nima what nima degani your sening name ism what's your name sening isming nima bu yerda mana uh, e, what ga isni qo'shib qisqartirib aytgan hmm, what is what what's your name qisqartirilgan shakli isming nima javob beryapti david yoki are you married are you married sen turmush qurganmisan married o'sha turmush qurgan degani are you ko'ryapsiz are you so'roq shaklida are you bo'lyapti agar you are married desangiz bunda sen e, turmush qurgansan bo'lib qoladi endi javob beryapti no i'm not yo'q men turmush qurmaganman qisqa qisqacha javob berganda mana shunday javob beramiz ho'p hozir hammasini detalini o'rganamiz bu shunchaki misollar how old are you how old are you yoshing nechida how old are you mana shu holatda keladi bu how old are you degani yoshing nechida degani hmm, 25 25 25 ya'ni 25 yoshdaman demoqchi are you a student are you a student are you a student sen talabamisan student talaba degani are you deyapti yes i am ha men talabaman qisqacha javob beryapti ho'p mana shu holatda bu bir necha misollar edi shu holatda biz demak m is r ya'ni to be bo'lmoq fe'lini so'roq shaklini yasaymiz keling endi bu yoqda yaxshilab misollarga qarab qaysi holatlarda e, qanday iboralar bilan qanaqa holatlarda ishlatiladi chuqurroq qarab o'rganib ketamiz ho'p am i late am i late kech qoldimmi deb deyapti kechikdimmi late ya'ni kechikkan am i late men kechikdimmi endi i am late desangiz bunda men kechikdim bo'lib qoladi endi javob beryapti am i late kechikdimmi deganda javob beryapti no you're on time no you're on time yo'q deyapti sen vaqtidasan vaqtida kelding demoqchi on time degani vaqtida degani on time vaqtida Is your mother at home? Is your mother at home? Um, sening onang, your mother, sening onang at home. At home degani uyda degani. Sening onang uydami? Is your mother? Esingizda bo'lsa, uh, mana bu holatda uh, agarda mana bu jadvaldagidek I, he, she, it yoki mana bularning birortasi kelmasa, uh, gapni egasi mana bu holatda kelganda siz qanday qilib e, gap egasini mana bunga o'girib olishga ya'ni he she it we you theyga o'girib olishingizni ko'rsatib bergan edim esingizda bo'lsa savol berib ko'rasiz yana qisqacha eslab o'tib ketamiz savol berib ko'rasiz your mother sening onang savol bering kim kim u bo'ladi to'g'rimi u qaysi uga to'g'ri keladi he she it bu yerda ayol kishi bo'lgani uchun shega to'g'ri keladi sheni ayol kishi uchun ishlatamiz u degani o'shanda is she at home u uydami yoki is your mother at home mana shu holatda savol berib topishingiz mumkin javob beryapti no she's out no yo'q she's out u tashqarida she's out out degani tashqarida degani are your parents at home are your parents at home seni ota onang your parents sening ota onang at home uydami your parents yana kim deb so'rab ko'ring your parents seni ota onang kim ular bo'ladi are they at home no they're, they're out mana javobida qarang they uh, no uh, they're out deb javob beryapti ular tashqarida yo'q ular tashqarida there they are naqs qisqartirilgan shakli is it cold in your room is it cold in your room mm -hmm. is it cold sovuqmi is it cold mana shu aytganimdek sifatlar bilan keladi to be fe'li mana cold sifat sifat bu yerda qanday savolga e, qanday savoliga javob beradi is it cold sovuqmi qayerda deyapti in ichida your sening room xonang sening xonang ichida sovuqmi ya'ni sening xonang sovuqmi demoqchi is it cold in your room uh, mana shunaqa sovuq issiq degan paytlaringizda ham uh, it bilan qo'shib ishlatasiz it is cold hmm. mana bu yoqda ozgina yozib tushuntirsam manimcha anchagina uh, tushunarliroq bo'ladi ho'p it deb it is deysiz keyin bu yoqda o'sha ob havoni gapirgan paytingizda mana shu xuddi to be fe'ldan ishlatasiz it is cold sovuq degani it is cold yoki it is hot issiq it is hot misol uchun it is it is hot today it is hot today bugun demak havo issiq degani yoki aytaylik it is sunny demak it is sunny today. Bugun quyoshli. Bugun kun quyoshli yoki it is rainy. Bugun demak yomg'irli. Mana shu holatda ob havoyni gapirganingizda ham to be fe'lidan, ya'ni it is, it is deb ishlatasiz. Buni ham eslab qolsangiz o'zingizga foydali bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Javob beryapti. Yes, a little. Yes, a little. Ha, biroz a little degani ozgina degani biroz a little your shoes are nice your shoes are nice sening oyoq kiyiming shoes degani oyoq kiyim degani your shoes are nice sening oyoq kiyiming ajoyib nice ajoyib degani are they new are they new new yangi degani ular yangimi are they new shoes ko'plikda kelyapti shoes oyoq kiyim mm, ikkita bir ya'ni bir juft bo'lgani uchun oyoq kiyimmi ikkita qismdan iborat bo'lgani uchun ko'plikda keladi doim shoes bu mavzuni o'rganamiz ko'plik birlik ma'no mavzusini ham alohida o'rganamiz siz bundan xavotir olmang muhimi hozir siz to be fe'liga e'tibor bering chunki bugungi darsimiz to be fe'li xo'p davom etamiz we say biz aytamiz deyapti Is she at home? Is she at home? U uydami? At home uyda. U uydami? Yoki Is your mother at home? Sening onang uydami? Not is at home your mother. Mana bu holatda aytmaymiz. Bu xato bo'ladi mana bu holatda aytish. Is mm, at home your mother. Bunaqa gap yo'q. gap tuzgan paytda siz har doim hmm, mana bu demak so'roq so'roq shaklini yasayapsizmi hmm, to be keladi birinchi navbatda to be fe'li keladi ya'ni am is are keyin plus hmm, gapni egasi keladi gapni egasi keladi ya'ni i he she we they mana shular keladi ana undan keyin boshqa anaqalarni ishlatishingiz mumkin misol uchun e, aytaylik good e, yoki o'sha aytgandek e, at home deyaptimi at home yoki at work ishda hmm, ishdami misol uchun is he at work u ishdami mana shu holatda keladi gapni birinchi navbatda o'sha gapni e, mana bu m izar keyin gapni egasi keyin boshqa to'ldiruvchi ya'ni yordamchi e, qo'shimchalar keladi davom etamiz ko'p ko'p e, praktis qilsangiz ana o'shanda bu sizga oddiy ya'ni natural ya'ni tabiiy bo'lib ketadi are they new are they new ular yangimi Are your shoes new? Are your shoes new? Seni oyoq kiyimlaring yangimi? Are new your shoes? Bunaqa holatda ayta olmaysiz. Bu xato bo'ladi. Endi mana e'tibor bering. Hmm. W bilan boshlanadigan hmm, odatda o'sha so'roq gaplarda biz ishlatadigan har xil so'zlar bor. Where, qayerda, what, nima, who kim how qanday why hmm, nega mana shu so'zlar bor bu so'zlar har doim so'roq gapda ishlatganingizda gapni boshida keladi mana shu e, w bilan boshlanadigan so'zlar bor so'roq gapda ishlatadigan nega kim qayerda e, qanday qilib so'zlari bular har doim gapni boshida ya'ni m is ardan ham oldin keladi gapda so'roq shaklini ishlatganingizda misollarni ko'ramiz misollarni ko'rsak hozir sizga tushunarli bo'ladi where is your mother where is your mother where is your mother uh, qayerda deyapti qayerda sening onang sening onang qayerda is she at home u uydami is she at home u uydami Uh, where are you from where are you from sen qayerdansan mana shu gap where where are you where are you from sen qayerdansan degan mana shu gap buni ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak bilasiz buni mana e'tibor bering where gapni boshida kelyapti are where bo'lib kelmayapti bu xato bo'ladi kanada kanadadan what color what color Mhm. what color degani qanday rang degani endi nima rang desangiz ham bo'ladi o'zbek tilida e, nima rang deb aytsangiz qanaqadir e, ma'no anglatish mumkin lekin o'zbek tilida chiroq qilganimizda what color qanday rang ma'nosida keladi what color qanday rang is your car what color mana what color gapni boshida kelyapti chunki bu yerda whatni o'zi emas balki color bilan ikkitasi qo'shilib rang degani color what color qanday rang bo'lib bitta ma'noni anglatyapti bunaqa so'zlar iboralar juda ham ko'p emas bularni praktik qilganingiz sari ko'zingizga ko'zingiz borgan sari o'rganib boradi eslab qolasiz bu qiyin emas xavotir olmang siz har bir chiqqanini o'sha lug'at daftar tutsangiz ya'ni slovar daftar ana shunga yozib yozib borsangiz bu sizga hmm, tabiiy bo'lib boradi what color qanday rang deyapti is your car your car sening mashinang sening mashinang qanday rang mana bu izni izni bu yoqqa olib qo'ya olmaysiz is what color your car deya olmaysiz bu xato bo'ladi it's red hmm, qizil deyapti it's red it deganda mana bu karni nazarda tutyapti nima your car nima u bo'ladi ya'ni jonsiz narsa bo'lgani uchun itni ya'ni itdan foydalanyapmiz it's red u qizil how old how old how old degani e, o'sha yoshga yosh so'raganda ishlatiladi how old qancha yosh necha yosh qanday yosh deysizmi how old is joe joe nechi yosh how old mana shu holatda bitta bo'lib keladi bu how old howni ma'nosi qanday degani lekin how old bu boshqa ma'noni anglatadi how old necha yosh he's 24 u 24 yosh How are your parents? How are your parents? Sening your parents, your parents, sening ota-onang, parents ota-ona degani. How qanday? Qanday sening ota-onang deyapti, ya'ni sening ota-onang qanday, ahvollari qanday demoqchi. Are they well? Are they well? Well yaxshi degani. Are they well? Ular yaxshimi? ya'ni holatlari yaxshimi these shoes are nice these shoes are nice bu oyoq kiyimlar these degani bu degani bu bular e, bu oyoq kiyimlar shoes oyoq kiyim are nice ajoyib how much are they how much are they mhm. mana mm -hmm. how much degani e, qancha degani biror nimani narxiga biror nimani qiymatini so'raganingizda how much deb so'raysiz how much are they ular qancha ya'ni ular narxi qancha demoqchi how degani qanday degani how much hmm, qancha hmm, degani buni ham alohida yozib qo'ying ro'yxatingizga this hotel isn't very good this hotel isn't very good mm -hmm. this hotel hotel degani mehmonxona this hotel this bu bu mehmonxona isn't isn't is notni qisqartirilgan shakli isn't very good very juda ham good yaxshi juda ham yaxshi emas deyapti not is not very good hmm? bu mehmonxona juda ham yaxshi emas ya'ni um, umuman yaxshi emas why is it so expensive why nega is it u deyapti so expensive bunchalik qimmat deyapti bu, bu qadar nimaga bu bunchalik qimmat expensive qimmat degani so bu yerda o'sha judayam bunchalik bunchalik nimaga bunchalik qimmat deb degan ma'noda kelyapti endi mana bu e, o'sha w bilan boshlanadigan so'zlar ya'ni what wherelar e, is bilan ishlatilganda qisqartirib ishlatsangiz bo'ladi what's what isga teng what is ni whats desangiz bo'ladi yoki uh, who ni whose desangiz bo'ladi who's who is whose yoki how is hows yoki where is where is misol uchun what's the time what's the time what's the time degani um, o'sha um, soat nechi bo'ldi degani yoki where is lucy Where is Lucy? Lucy qayerda? Who's that man? Who's that man? Mm -hmm. That degani o'sha man uh, odam. O'sha odam kim deyapti? O'sha odam mana bu odam kim? How's your father? How's your father? Your father. Sening otang qanday deyapti. Xo'p, endi so'raganda ya'ni savol bergan paytda e, mana shu emizlardan foydalanib savol berilganda siz qisqacha javob berishingiz mumkin uzun emas balki qisqa qilib javob berishingiz mumkin bu qanaqa bu nima degani ko'ramiz short answers short answers qisqa javoblar degani ho'p qisqa javob berganda misol uchun yes i am ha hmm, men shunaqaman deb aytishingiz mumkin qisqa javoblar qanaqa bo'ladi yes i am Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Mana shu holatda ketadi. Yes, ya'ni ha deb siz e, birorta gapni o'sha to'g'ri deb ana qilsangiz ha deb javob berganingizda doim mana shu strukturada qisqa javob berasiz mana shu holatda mana shu jadvaldagidek endi siz gapin gapini e, so'ralgan savolni ma'qullamasdan siz yo'q deb javob bermoqchi bo'lsangiz yo'q men unaqa emasman yoki yo'q u e, unaqa emas deb javob bermoqchi bo'lsangiz qanaqa bo'ladi no i'm not no i'm not hmm? yoki no he's not no it's not no you're not mana shu holatda e, javob berasiz yoki ikkinchi anaqasi bor uh, he's not yoki she's not yoki we're not ni o'rniga siz aytishingiz mumkin no he isn't yoki no she isn't xuddi uh, o'tgan safargi unitda o'tgan safargi darsligimizda o'tgandek uh, is is m is are notni ya'ni inkor shaklini gapni inkor shaklida siz qisqartirganingizda ikki xil qisqartirishingiz mumkin xohlasangiz uh, m is ni egaga qo'shishingiz mumkin ya'ni i he she itlarga qo'shib yuborishingiz mumkin yoki am is ni not ga qo'shib qisqartirishingiz mumkin xuddi shu holatda no he isn't no it isn't no we aren't no they aren't yoki no you aren't mana shu holatda keladi endi bu qanaqa bo'ladi gapda misollarda ko'raylik that's my seat deyapti that's my seat mm bu deyapti mana shu mening o'rnim meni meni joyim deyapti sit joy degani o'tiradigan joy sit that's my seat bu meni joyim deyapti endi bu aytyapti no it isn't no it isn't yo'q bu seni joying emas degan ma'noni anglatadi mana shu qisqa javobni o'zi bu yo'q bu seni joying emas degani no it isn't your seat desangiz ham bo'ladi uzun qilib bu xato emas lekin siz qisqa qilib siz uchun qisqa yo'l bor qisqacha no it isn't deb javob berishingiz mumkin keling ko'proq misollarni ko'raylik yaxshiroq tushunarli bo'ladi ha aytgancha bu yerda e, savol emas-ku degan narsa to'lish mumkin sizda savol chunki bu gap savol bo'lmayapti that's my seat so'roq shakl e, so'roq belgisi yo'q oxirida lekin that's my seat deganda bu meni joyim deganda bu odam e, o'tirgan kishidan javob kutyapti bu yerda ham savol e, mana shu gapini o'zi savol tariqasida aytyapti bu meni joyim deb undan javob kutyapti nima deydi turib ketadimi yoki nimadir aytadimi javob kutyapti shuning uchun e, bu yerda qisqa javob bilan javob e, ya'ni qisqa mana bu shakl bilan foydalanib gapiryapti gapirsa bo'ladi demak bu ham gap strukturasi gap shakli so'roq so'roq shaklida bo'lmasa ham buni orqasidagi gapni orqasidagi maqsad savol bo'lyapti davom etamiz are you tired are you tired mm -hmm. tired charchagan sen charchadingmi deyapti are you tired yes i am yes i am ha mm. men charchadim yes i am ha charchadim ah, yana bir narsa bu yerda aytib ketay ah, yes i'm deb i bilan m ni qisqartirib ayta olmaysiz qisqa javob berganingizda bu aytilishi ham g'alati bo'lib qoladi yes im bu holatda emas balki yes i am deb aytishingiz kerak uzun holatida mana bu jadvaldagini eslab qoling mana shu i bitta anaqa qoidadan mustasno holat qisqartira olmaysiz va mana bu aytmoqchi bo'lganim i Э, ijobiy shaklida siz mana bu inkor shaklidagidek qisqartira olmaysiz mana shunday desam to'g'riroq bo'ladi inkor shaklida qisqartirishingiz mumkin emizarni lekin e, ijobiy ya'ni yas bilan javob berganingizda siz e, emizarni egiga qisqartirib yubora olmaysiz davom etamiz are you hungry are you hungry hungry och qolgan sen och qoldingmi no i'm not No, yo'q. Och qolmadim. But I'm thirsty. Mm -hmm. No, I'm not. Yo'q, och qolmadim. But lekin I'm thirsty. Thirsty chanqagan. Men chanqadim. Is your friend English? Is your friend English? Mm -hmm. Your friend, friend do'st degani, sening do'sting English, inglizmi? Yes, he is. Ha, u ingliz. Are these your keys? Are these your keys? Hı hı. Bunlar diye yaptı. These hı, are these bular? your keys. Your keys. Key de yani kalit. Keys kalitlar. S qo'shilyapti. Ee, Ko'pligida. Bu seni kalitlaringmi deb so'rayapti. Uh, ee, yes, they are. Ha, ular meni kalitlarim. That's my seat. That's my seat. Mm -hmm. Bu meni joyim. No, it isn't. Yo'q, u seni, bu seni joying emas. Xo'p, mana shu bilan savol e, shakli grammatika qismi tugadi. Keling, mana bu mashqlarni bir tushuntirib beraman, ya'ni siz mm, o'zingiz bularni mustaqil bajara olishingiz uchun. Xo'p, birinchi mashq. Find the right answers for the questions. Savollarga to'g'ri javoblarni top deyapti. Э, birinchisini bajarib bergan where is the camera where is deyapti where is qayerda where er qayerda degani where is where isni qisqartirilgan shakli qayerda deyapti the camera э, kamera kamera qayerda siz endi mana bu tarafda javoblari turibdi buda savollar bo'lsa bu javoblar bu taraflar endi javob g deyapti qani g gni ko'ramiz in your bag mm -hmm. in your bag in ichida your sening bag sumka sening sumkang ichida deyapti G'ni tanlayapti where is, where is the camera kamera qayerda in your bag seni sumkangda mana bu the uh, the yoki qani yana bormi the Э, xullas mana shu the so'zimi mana bu artikl bunga hozir e, e'tibor bermang bu ham alohida bitta unitda o'tamiz buni ham biz muhimi o'sha mana bu e, emizarni qanday ishlatilayotganiga yaxshilab e'tibor bering shunisi muhim boshqa narsalarni xavotir olib siz o'ylab o'tirmang e, sekin sekin asta o'rganib boramiz hamma mavzularni ho'p demak birinchisiga g ekan siz qolganlarni ham xuddi mana shu shaklda to'g'risini mana bu yerga yozib yozib ketasiz bu yerdan chiqqan so'zdan albatta mm, yaxshilab lug'at kitobingizdan yoki shu lug'at application ishlatasizmi ya'ni приложение shundan qarab qarab mm, so'zlarni anaqasini tarjimasini yodlab keting bu juda yam muhim siz uchun keyingi yurtlarda so'zlar sekin sekin takrorlanib yangi so'zlar qo'shilib boradi shunda sizda nima deydi tushunishingiz osonroq bo'ladi qancha ko'p so'z so'zlarni yozib yodlab borsangiz shunchalik oson tushunasiz keling mana ikkinchisini ham ikkinchisini man bajarib bera qolay Is your car blue? Mm -hmm. Is deyapti. Your car, sening mashinang blue, ko'k. Sening mashinang ko'kmi? Ya'ni osmon rangmi? Mm -hmm. Endi ko'ramiz javoblarni. London, no I'm not. Qarang, is your car? E, gapni egasida your car deyapti. Nima? Nima? Uh, your car. Nima? U. savol berganimizda u ya'ni itga to'g'ri kelyapti demak bu yerdan biz hozir hmm, egasi it bo'lgan anaqani gapni topaylik london bu yerda it yo'q bu yerda ham it yo'q bu yerda ham yo'q bunda ham yo'q bu yer ho'p e, black black bu bo'lishi mumkin e, black seni mashinang ko'kmi deyapti black qora bo'lishi mumkin lekin davom etamiz No, it's black. Aha, mana F. Mana bu demak ikkinchisiga javob bo'ladi F. No, it's black. Chunki savolga to'liq javob beryapti bu yerda. Seni mashin mashinang ko'kmi? Yo'q deyapti. Ko'k emas demoqchi, yo'q, qora. Endi black desangiz bu qo'pol bo'lib qoladi. Qora. Lekin shu eng to'g'ri javob bu yerda mana shu bo'ladi. No, it's black. Mana shu holatda qolganlarni ham bajarasiz. Ikkinchi. Make questions with these words mana shu so'zlar bilan nima deyapti savollar yasalyapti, ya'ni savol gaplar yasagan misol uchun hmm, bajarilganini ko'ramiz is at home your mother sizga e, so'zlarni beribdi bu yerda bajargan is your mother at home seni onang uydami is your mother at home yoki ikkinchisi your parents are well mm -hmm. endi savolga aylantirsak buni savolga gap yasasak are your parents well seni ota onang yaxshimi mana shu holatda siz ham bularni tartibini to'g'rilab chiqasiz agar siz uh, gaplarni tartibini um, ya'ni nimani qayerga qo'yishni yaxshi tushunmayotgan bo'lsangiz uh, sizga nima qilaman youtube kanalimdagi mana shu qanday qilib ingliz tilida o'sha gaplarni to'g'ri tuzish gaplarni strukturasiga oid video darsligim bor mana shuni ko'rishni tavsiya etaman kanalimga kirsangiz albatta mana shu video darslikni ko'rishingiz mumkin birgalik e, mana bu darsni sizga jo'natgan paytimda hozir sizga linkni ham jo'nat e, jo'natishga harakat qilaman bo'lmasam o'sha youtube kanalimga kirib youtube kanalimda hmm, o'sha qanday qilib ingliz tilida to'g'ri gap tuzish strukturasiga oid video o'zingiz ko'rishingiz mumkin davom etamiz complete the questions savollarni tugat deyapti use what who where how demak savollarni tugat deyapti mana bulardan foydalan deb aytyapti what who a what nima who kim where qayerda how uh, qanday mana shulardan foydalanib savollarni to'ldir deyapti birinchisi how are your parents mm -hmm. how qanday deyapti seni ota onang seni ota onang qanday they're very well they're very well ular judayam yaxshi ya'ni ahvollari yaxshi demoqchi uh, mana bunga qarang savol savolga qarang va javobiga qarab ko'ring Э, javobi javobiga savolga yaxshilab e'tibor bersangiz shunda mana bu yerdan qaysi birini qo'yishni ya'ni qaysi biri to'g'ri kelishini tushunib olasiz mana birinchisini xuddi bajarib qo'ygandek demak what uh, what who where how keyin o'sha emizardan foydalanasiz qaysi biri kerak bo'lsa sizga ho'p to'rtinchisini ko'ramiz write the questions savollarni yoz deyapti mhm. name name ism deyapti endi bu yerda what's your name sening isming nima mhm. yana bu yerda savolni tuzish uchun siz javobiga qarang birinchi navbatda javobiga qarasangiz ana o'shanda javob berilishiga qarab yozilgan javobga qarab siz savolni oson tushunib olasiz va tuza olasiz nima savol so'rash kerak ekanini bilib olishingiz mumkin what's your name paul ya'ni ikkinchisini bajarib beraman ozgina qiyinroq ekan bu american deyapti american endi bu yerda no i'm australian yo'q men avstraliyalikman mhm. endi men javob berib men avstraliyalikman avstraliyalikman desa siz nima deyishingiz mumkin savolida aytyapti bu yerda sizga american so'zini berganmi demak siz so'rashingiz mumkin are you american are you american и bu javob beradi no i'm australian yo'q men avstraliyalikman mana shu holatda bo'ladi va so'nggi mashqimiz write short answers qisqa javoblar yoz mhm, mana oxirgi o'rgangan mavzu e, nima deydi e, qismimiz yes i am no he isn't etc demak mana bu mana bunga o'xshagan qisqacha qisqa shakllardan ishlating deyapti qisqa e, javob berishni mana bu strukturasi bor edi xuddi shulardan foydalanib mana bu etc e, bu va hokazo va boshqalar degani shundan foydalanib demak qisqa mm, javoblar yoz deyapti are you married are you married sen turmush qurganmisan no i'm not yo'q men demak turmush qurmaganman mana shu holatda siz Э, qisqacha qilib mana bu yerdan gapni egasini aniqlaysiz o'sha gapni egasiga qarab hmm, siz bu yoqda javob berishingiz mumkin ho'p shu bilan mana bugungi darsligimiz nihoyasiga yetdi keyingi unitda ko'rishguncha salomat bo'ling